مسافر لما جنب ولد وينا Boa, agora tchau. Aí, dó. Aí, lambai. Lambai dó pra colocar, tirar. नीचे वाला है हाय वॉच आउट मैं आज यहां तो दिक्कत हो जाएगी Finish. All day. आवा आवा घुस गई आप तो ना तो ऑल